Web es una empresa moderna, como ven, con unas instalaciones a la última. Es una empresa que tiene ya más de 60 años de historia en la isla de Tenerife y nos dedicamos al comercio al por menor de toda clase de prendas, artículos de deporte, de perfumería, artículos de hogar. Digamos que estamos especializados en todos los sectores de, la moda. Hoy en día pues, estamos eh, con centros en La Laguna, en Santa Cruz, en La Orotava, en San Isidro. Hace poco hemos abierto también tiendas en La Palma y eh, estamos buscando cada vez nuevos mercados. Gracias a Plan B hemos tenido la suerte de eh, activar la tienda online, que hasta hace poquito la teníamos paralizada, la tienda no no, permitía ser multitienda, sino era solamente para el sector textil. Hoy en día eh, Plan B ha logrado que la tienda pues, sea multimarca, donde tengamos textil y perfumería. Y eh, hasta incluso los cambios de temporada pues, tampoco, lo podíamos hacer eh, sin la ayuda de Plan B, que gracias a ello pues, eso se ha logrado. Hombre, yo creo que Plan B está dotado de auténticos profesionales y eh, yo lo recomiendo a las empresas que, están como nosotros, eh, con ideas de salir fuera de, la isla, de vender en, internet y todo eso, son auténticos profesionales y lo recomiendo para cualquier actividad.